msalaba alivyoweza kukunja mpaka amekunja na nini hatujui. Akizungumza, askofu wa jimbo Katoliki la Geita Flavian Kasala amesema ni majira saa nane usiku alipata taarifa ya mtu kuingia kanisani na kisha kuharibu vitu mbalimbali. Amesema katika harakati za kuingia mtu huyo alijikata na hivyo kuvuja damu, lakini haikumzuia kufanya alichokusudia na vitu vilivyoharibiwa baadhi yake ni kamera za usalama sambamba na mtambo unaotunza kumbukumbu kuharibu sehemu inayotunza ekaristi takatifu na kufanikiwa kuibomoa na kisha kuimwaga pamoja na kwenda kwenye kiti cha askofu ili aharibu lakini hakufanikiwa vunja sanamu mbalimbali amevunja misalaba amevunja madirisha amevunja vyoo amepasua makontena ma, ma, ma, ma, ma ambayo tunatunzia maji ya baraka amemwaga yale maji kwa kubomoa kabisa yale na basi vitu vingine, na kule ndiko bahati mbaya tunakotunza ule mtambo wa kutunza kumbukumbu kumbu ya matukio. Tukio hili limewashangaza, kwani eneo hili kuna mlinzi, lakini hadi tukio linatokea hakuwa na taarifa, ila walinzi wanaolinda maeneo mengine ndani ya kanisa walisikia na kutoa taarifa. Amesema pamoja na uharibifu, tukio lililotokea ni kufuru kubwa, hasara ni kubwa sana ya mali, lakini hasara ni kubwa sana kwa mguso sisi ambao tunaupata wa kiroho. Kwa kweli kisaikolojia imetu, imetuathiri. Nimesalisha mimi leo misa ya kwanza, kwa kweli hachikuwa kwenye ratiba ya kusalisha misa hiyo, lakini nikaona nijumuike na familia yangu kwa sababu ni aina ya maombolezo ambayo tunayo. Baadhi ya waumini wanazungumzia tukio hili, waharibifu waliofanya uovu huu nadhani amekamatwa mmoja, hatujajua sasa huyo amekuja kwa lengo gani. Lakini pamoja na kuharibu hayo, kwa kwetu hajaharibu hata siku hii moja. Yesu yuko pale pale amesimama. Kaimu kamanda wa polisi betha Nema Mlai akizungumza kwa njia ya simu amesema tukio hilo ana taarifa nalo na wamemkamata mtuhumiwa pamoja na mlinzi na uchunguzi unaendelea. Kuna taarifa tunazifuatilia hapo, e, tukidisclose information nyingine zinaweza zikatuharibia upelelezi wetu. Aidha, Askofu Kasala amesema wanaorodhesha vitu vilivyoharibika ili kujua thamani yake, ambapo ametolea mfano tu wa kitu kimoja tabenako ambayo inagharimu si chini ya milioni ishirini. Mpaka sasa haijafahamika lengo na madhumuni ya kijana huyo, kwa sababu hata maeneo ya hapa hawamtambui. Kutoka hapa mkoani Geita, Salma Mrisho, Star TV.